Tak. Tak for det, og tak for det. Jeg først og fremmest, jeg må undskylde for min øh, dansk. Jeg kommer fra Sicilien, så øh, mange her er vilde, og så skandinavisk sprog ikke rigtig min ting. Så jeg håber, I er tålmodige med mig, øh, når jeg bare siger en mærkelig ord, eller nogle gange jeg bare lægger mig på engelsk. Okay, fint. <laughs> jeg har faktisk spurgt Iben, kan jeg gøre det på engelsk, men nu synes jeg, ej, skal jeg lige til udfordre mig, ikke? gjorde det på dansk. Så øh, vi skal snakke om eh, socialøkonomisk eh, virksomhed og social media, og lidt om øh, hvordan vi øh, arbejder med det. Og, hvor er min pil? Sådan. Så hvorfor mig? Øh, hvorfor det var mig, som øh, skulle snakke om det? Faktisk, der er mange her, som gør allerede nogle rigtig gode arbejde på social media, og jeg synes ikke specielt lige nu, Social Good Stories leverer, hvad der skulle gøres på social media. Men øh, Social Good Stories, som er den projekt, som jeg arbejder, som jeg stifter her, er ligesom alle de andre sociale økonomiske virksomheder, har en stor, stor potentiale at udnytte social media. Hvad vi gør, øh, eh, vi finder produkterne fra hele verden, der kombinerer høj kvalitet med en unik fortælling om social engagement, så har en social historie. Så produkterne, som øh, eh, har lavet, ligesom frisk for eksempel, det vil være typisk en produkt, som vi kunne sælge på vores øh, eh, webshop. Og i den her, det er gaver, der giver, så i den her, når man giver en gave, når man køber en gave til en anledning, så man også fortæller en øh, historie, og man støtter den sociale arbejde som producenterne gør. Så det er, et, eh, hvad jeg gør med min projekt. Udover det, for at eh, betale mine eh, øh, regninger, arbejder jeg som øh, senior social media advisor, som er en fancy ord for sælger, øh, <laughs> men øh, det, det er, på øh, Falcon Social, som er en øh, platform for social media management for store enterprise. det vi sier faktisk at tiltaklig når jeg arbeider jeg snakker med social media manager for store brands fra hele verden. Eh, I går jeg eh, var eh, på en to times session med Qatar Airways og deres strategi. Og vi arbeider som alt mulig fra de store og de lille. Og det faktisk er interessant at oss på de store, store virksomhetene stadig vekk med, med sosiale medier, dere vet måske det er kun én person dere gjør det. tanker, den, den store virksomhed, stadig det ikke så meget. Og jeg synes, at stadigvæk virksomheder som socialøkonomisk virksomheder har og kan have en fordel at arbejde i denne, i denne område som sociale medier. Så på grund af det, så der jeg har nogle øh, pointer, som jeg synes kunne være relevante at dele med jer. Og den første her, at uh, bare uh, for at sige det som det er, social media, det gratis. Det er ikke, øh, man tænker, oh, nu har vi en Facebook-side, nu kan vi sende vores budskab øh, rundt, nu med vores Twitter, så kan vi nå øh, alt øh, øh, vores øh, referencer. Det fungerer ikke sådan. Der. Måske det var det lidt i begyndelsen, men i realiteten vil sige, at hvis du vil gerne være succesfuld på sociale medier, du skal investere først og fremmest til, til i at lave god content, og det kan man ikke bare mellé esedon bil dinket og øh, håbe folk de vil så share det eller dele det. Men også, der er mere og mere, specielt for eksempel i Facebook, de ændrer altid deres algoritme, så det faktisk der, den reach, som man har, når man publicerer en post, det bliver mindre og mindre. Det vil sige, at hvis jeg har 91 på Facebook, i gennemsnit, det er kun 6% af dem, der vil faktisk se jeres post. Og, og, så, så det er faktisk faktum, og jeg måske, måske kan, kan sige det, ikke? jer som eller arbejder øh, på Facebook, at det, at det gør på den måde. Det vil sige, at det begynder at, at blive en sted, hvor man skal faktisk investere penge. Man skal betale for at være der. Men stadigvæk faktisk, det kan give rigtig mening at gøre det, fordi man kan gøre det stadigvæk meget billigere øh, på de andre øh, øh, platforme, som der er. Den anden ting, som jeg synes er øh, relevant, er, og det er, det har jeg hørt måske en million gange, det jeg hører også øh, en million gange, den der content is king, men, øh, men faktisk uh, nu tager også det igen og igen, for, fordi hvad der er centralt, når det er på de sociale medier, er AI leverer nogle værdifuld content til jeres interessenter. Og vi er så heldige som socialøkonomisk virksomhed, som vi har faktisk masser fantastisk historie at fortælle. Og det skal vi faktisk fokusere på og prøve at fremme det, og så bruge det for at skabe den opmærksomhed. Så men igen, man skal fokusere for at lave nogle god content. En anden ting, som er faktisk øh, meget, meget vigtigt at forstå, at øh, social media i sig selv det giver ikke rigtig nogen værdi. Altså værdien her kun, hvis sociale medier understøtter jeres overall forretningsplan, jeres communication plan. Så det skal være bare en af de der medium, man bruger for at nå uh, folk. Så folk her på de sociale medier, vi vil gerne nå dem, men det er vigtigt, at det hænger sammen med en strategi. Altså jeg glæder mig meget øh, i dag at høre fra os, øh, fra Thomas, fordi Strategiet er alt, når man, når man øh, arbejder der. Øh, så hvad der er vigtigt, når man så planlægger aktiviteterne på sociale medier, er at spørge sig selv de vigtige spørgsmål. Og de der spørgsmål kan, kan være på strategisk level, men også når man laver en kampagne på de sociale medier, men også hver gang faktisk man laver en post øh, eh, på Facebook eller en tweet. Hvad er formålet med den der budskab? Hvad vil jeg gerne opnå? Vil, øh, er det branding, så, øh, eh, så, så vil jeg gerne, at man folk der siger det, eller vil jeg gerne øh, funnel nogle visitors til min webshop, øh, eh, ligesom i Køb Social, eller det vi gør. Hvad er det formålet ved det? Hvem er det, vi vil nå? med den her budskab. Og det er faktisk, når vi er hos den der spørgsmål, vi begynder at sige, hvordan vi kan bevæge sig. Er det så på Facebook, at den der budskab skal være? Er det på LinkedIn? Er det på Twitter? Og, hvilke, og hvordan faktisk kan jeg formere min uh, budskab, hvis det er um, øh, interessenter her, uh, øh, unge, som jeg vil gerne involvere, eller frivillige, som jeg vil gerne uh, involvere. Så hvem er det, at vi vil gerne nå? Og hvor er de, men hvor er de, er ikke kun, hvor er de i de sociale medier, fordi altså, folk er i forskellige steder i de sociale medier. Jeg kan sige, at uh, stadigvæk i Danmark, så Facebook en uh, meget stor, der er alle, morgerne er på Facebook, morgen er den, der køber, så det er meget interessant. Men vi har for eksempel en, øh, som målgruppe uh, lidt unge, så som man skal faktisk have en strategi på Instagram, fordi det der er de her. Men også, hvor er de i deres proces til at komme i mål med os? Altså, hvor er det, vi, når, når vi møder dem på den sociale medier, kender de allerede om, hvad vi er, og hvordan vi flytter dem til, det er vores mål. Så det er altid de der spørgsmål, som man, øh, man skal have. Og så til sidst, men når man har haft in Claridae og de der So så hvilken så asset skal jeg bruge? Fordi jeg har hellere, ja, har jeres historie, jeg har hellere nogle eh, øh, eh, måske fremhavne billeder, øh, jeg har nogle events, så jeg skal lige tænke, hvordan kan vi bruge alt, som vi allerede har, og kan, hvordan kan det sættes i vores social media strategi, så det bliver delt og brugt. Og derfor ved det er også vigtigt, er at måle resultaterne. Så meld, meld de hele, og så, det er den samme sociale medier, som, som man uh, gør på alle de, der, alle de andre bistandsområder på sin øh, virksomhed. Man skal have nogle klar mål og målbart mål. Uh, og så igen, det handler om, hvem var den formål. Hvis formål var det, at uh, mange vil uh, se uh, jeres log eller branding, så selvfølgelig uh, mål her, hvor mange reach af den her post haft men øh, hvis, øh, øh, hvis mål er, øh, er en anden her og, og, og, sæt, øh, og sende folk til øh, web, webshop eller konvertere dem, eller for eksempel jeg tænkte øh, med Help to Help Pilot, så altså, hvis jeres mål her er at få øh, andre organisationer at komme og registrere sig på, på webshop, altså på webshop, på jeres øh, portal, så man skal kunne måle det. Og, og det kan man så men skal bruge, der er nogle fremragende tools, ligesom for eksempel Google Analytics, som jeg går ud fra alle, alle som har er en webshop øh, bruger det, og hvis de ikke gør det, så de skal gøre det med det sammen, og så sæt nogle klare conversion måls. Og conversion måls, det er ikke kun en uh, på en webshop, men det kan være en sign-up på newsletter, det kan være en anden ting, og det er faktisk ret nemt at sætte dem op på, på Google Analytics, så man kan få noget hjælp, malandra, mendea vittiso podem mole che menso focusea på voren den der budskab er faktisk skabt værdi til virksomhed. Eh, eh, eh, for at snakke lidt om, hvad vi gør, eller vi vil gerne gøre, fordi vi gør, synes jeg, ikke nok, øh, vel det. Men øh, jeg vil sige, at vores, for eksempel vores primære mål, vi er en webshop, så vores primære mål, når vi bruger social media, er faktisk funnel traffic til vores webshop. Devil CFR Earth oft non eh, vi dila, non post, non vi dila tweet, da eltil non link som sender till be till eh, webshop. Och så det är viktigt att ha någon content som folk vill gärna läsa och eh, klicka på det. Så det, det kan vara att vi lever någon intressant blogg eller vi berättar historien om vår produkt och så folk kan så kan till webbshop. Det är direkt att säga på de sociala medier, för det gør man ikke, og det gør man ikke på den direkte måde. Det vil sige, at folk de kommer til at kende om jer, og så I skal så konvertere dem til jeres portal, til jeres hub, hvad det kan være. Vi fortæller som mål, vi har også fortalt vores øh, eh, producenter en historie, fordi det er faktisk en af de der mål, som vi har som virksomhed, og fremme den arbejde, som øh, øh, den sociale arbejde, som producenterne gør, men det går også hånd i hånd med det. Men det har vi altid i bagtanken, når vi, når vi laver øh, budskaber øh, på de sociale medier. Selvfølgelig er der også branding, så for eksempel så alt, det vi sender ud, vi der billeder, der er altid vores øh, logo, slogan og, og vores øh, link til webshop. Og så også, vi prøver at få den her idé, meil social custoris o gewa. Social custoris o gewa, vi si eskel given geo, in minus geos, som eda den der social custoris, so branding po, po dem mole. In en mal interessant mole op bruce social media o der mist, jeg vil sige på Twitter og LinkedIn, er til skæbe eh, netværk. Og det gør vi iltil, det, vi bruger det for at skabe en værdifuld netværk, og det fungerer ah, faktisk. Altså mange, jeg, Iben, jeg skal sige det, jeg har mødt på Twitter faktisk. Så det er, det er interessant. Og, og den sidste her, social media er også en fantastisk ting for at lytte, og lytte for, hvad folk siger og emner, som man gør med jeres mål. Og I behøver ikke de store tools, ligesom jeg er så heldig, at vi kan bruge Falcon uh, gratis. Uh, det, det er en tool, som man kan, socialøkonomisk feed, som man kan uh, have, fordi det koster 1000 euro om måneden. Så, men der er masser Eh, gratis tool, og jeg kan, jeg kan sagtens også dirigere jer med, til, til nogen, og, men også direkte fra Twitter, direkte fra lyd, og det er faktisk den der, en af de mest interessante med social media, at e man har den mulighed for at e lytte og forstå, hvad folk snakker om, når de snakker om frivillige, når de snakker om medspil. Øh, og så kan vi den der diskussion, og så, eller tage den der diskussion og tage det til sin egen properties. practice that we also deliver in eh, editorial or marketing eh, calendar hvor der er på en side, der er den content, der kan være vores øh, eh, produkter og produkthistorie, det kan være nogle content, som er relateret til nogle gave øh, occasions, det kan være nogle events, som vi deltager til, det kan være nogle øh, historier, som er relateret til vores produkt, Ella de can non se fully non offers, non gang, men che nos eh, brude podem mole, è la inspirational, eh, inspirational content so vi brua til, til branding. So denia content so blia so translated in di Foschelli touchpoint som vi ha, som det ikke kun sociale medier. Så vi tenker, når vi tenker content, vi tenker den der content skal gå elveien, og vi kan vi bruke det, selvfølgelig det blir presentei for forskjellige mål, men vi bruker det på vår blogg, vi bruker det på newsletter, esatto, eh, eh, som er en fremhavn, altså newsletter er en fremhavne eh, redskap, mener jeg. Og hvis man bruker friprogrammer, liksom Mailchimp, som kan gjøre fantastiske ting, liksom send newsletter, så send det igjen til den der ikke åpner. Så faktisk en av våre sekundærmål er eh, å få folk til å sign up til vårt nyhetsbrev, fordi der faktisk vi kan få fatt i dem mal, mal sterkere enn i sosiale medier. Eh, selvfølgelig der er Facebook, Twitter, vi arbejder også på Google+, Plus og LinkedIn. Vi har også en Instagram-profil, men vi bruger der ikke øh, så meget. Øh, vi har lavet nogle øh, Facebook-contest, øh, eh, mindre og mindre, men vi bruger det mest for at få øh, eh, sign-ups til øh, nyhedsbrev, øh, som er faktisk fungerer ret godt. Vi bruger øh, paid advertising. Eh, vi bruger eh, det på Facebook og på Google. Og faktisk det er en af de faktisk stærke stærk ting, som er det på de sociale medier, men er muligt for at targetere sin budskab lige præcis til dem, som er relevante til jeres målgruppe. Og man er muligt for at gøre det for faktisk ret billige penge i forhold til, eh, til normal øh, Ehm, campaign. So ja vil Kraftian Befehl, no der Anon eh, Bullskeber, som ich will richtig gerne Huls, so bru eh, Facebook Advertising. Det, det, det giver min. Eh, Og så selvfølgelig har vi andre, vi har PR-releases, men så det er en iltel. Kan I se her er en eksempel, det er vores kalender fra sidste uge. Uh, nu det er altså smart, fordi det er med, den der med Falcon, men man kan gøre nogle af slags, for eksempel med Hootsuite, som er en øh, gratis uh, tool, som øh, I kan alle bruge, og man kan så skedulere. Altså planlægning af jeres arbejde, det er nøgle for at faktisk gøre det, og gøre det på en, uh, en god måde. Ja. Uh, eh, Hootsuite. Hoot, men jeg skal, jeg skal nok så uh, fortælle. Um, o da er mange andre. Hootsuite muske er måske en af de mest overkommende, men so det, der er mange andre. Så kan I se for eksempel, der er vi er på, på mandag, øh, vi er på alle kanalerne, man kan Facebook, de, det var Nell. Vi har haft en inspirational øh, quote, som vi har også øh, brandet mel vos øh, vores brand. Faktisk har været mal, øh, der mal øh, retweets og retigo rich, reach øh, på Eh, så gør vi altid på, på Twitter. På Twitter vi retweeter Malmø. Jeg kommer lidt mere om, om de specifikke. Her har vi haft, altså i denne uge og næste uge, vores fokus er, fordi vi deltager på en masse eh, i, i Norrebrohallen faktisk her, den 6. og den 7. Uh, eh, oktober, som er la Taste of Italy, uh, september, uh, hvor vi har vores italienske delikatesser. Så Vores fokus var, okay, denne her uge, der er vores fokus, så hvordan kan vi så have den der budskab i forskellige måder, og stadigvæk så fremvise vores produkter eller vores producenternes historie. Så hele vi, vi kan altså, vi har en, øh, ligesom en øh, månedlig plan, og så det bliver i uli. Og ind i det, der har også en øh, newsletter, der har også, vi har lavet en, en ny øhm, øh, slider på øh, webpage, så alt er sammen i samme strategi. på, på Facebook, for eksempel der er den, vores vigtigste kanal. Øh, det gør vi som sagt, vi, vi, gør, vi branded pics, øh, så vi arbejder meget med øh, pictures. For hvad der er eh, med Facebook, med Facebook, man konkurrerer med familie, man konkurrerer med venner, så det man skal LTO altid at tænke, når man laver en, Facebook, er eh, det, det, det man kalder en thumbstopper. Altså folk, de ser på Facebook altid eh, på deres mobil, Og det skal være noget, som de bare, uh, bare de stopper en sekund <laughs> og kigger på det. Uh, så man skal prøve sig frem selvfølgelig til det. Og her har vi uh, en link til, til en uh, konkurrence for at vinde billetterne uh, til den her uh, messe. Her er en eksempel, den der, som jeg vist, den der med inspirational quotes, det gør vi faktisk uh, ret tit, men vi prøver altid at være inde i budskab. as an inspirational quote ba for inspirational quote. L then they are Vorstima are giving. So L till then they are giving or social good stories. So that the then are ideen. Um, ehm, sen non går roll till, Facebook här, eh, uh, eh, till posten mellan 5 till max 10 gånger om uh, eh, 7 minuter. Sådan. Men jag är nästan färdig. 5 till 10 gånger om äh, ihr seht Minimum, äh, eh, ein Minimum FM-Gang, äh, eh, eh, so fast ist FM-Gang ja noch, äh, wenn na mal så kan man göra till tio gånger, jag syns fem gånger eller fyra gånger är amen och men mindre än det visas, visas resulterar att i Teba på den där edge rank i Teba non reach till er fans. Så det här vet jag alltid all de engagerar för igen kun 6 igen snitt, sia er bullskriver. Så man skal også, man skal også danse sig og nu jeg øh, laver alle de der arbejde, og der er kun øh, 80 mennesker, der siger det. Altså det, man skal rigtig danse om, hvordan, og hvordan man bruger sin tid også. Det skal være en del af strategien. Uh, øh, vi bruger en god mix af billeder og links. Faktisk det er meget vigtigt, der kom en uh, ny handling i, i går, eller i forgårs, hvor man uh, de prøver at punish den, der laver nogle billeder og en link. Så faktisk de prøver at fremhæve, at det er bedre at have kun en link, og ikke en billede og en link på post. Der er altid mange nye ting, der kommer på Facebook uh, der, og man kan se det faktisk, øh, sin reach kommer ned og op på grund af det. Men jeg vil sige, at hvis man ikke prøver at lave nogle tricks, og bare stikker til at uh, øh, lave en god budskab og gøre god værdi, så kan man faktisk gå uh, en, uh, en lang vej. Eh, lille tip er at bruge jeres egen så profil til at booste, eller jeres medarbejdere, eller jeres venner. Altså, eh, have dem til at kommentere, til at share det, fordi den der faktisk bliver, giver den der lille, lille skub, specielt i begyndelsen, når en post er lanceret, så at det bliver set af e andre mennesker. Uh, meget vigtigt også at, at finde eh, en uh, god tidspunkt for at gøre det, uh, når man publicerer. Uh, som jeg sagt, jeg er næsten færdig. Jeg er her i dag på grund af Twitter, øh, äh, fordi jeg har mødt øh, äh, Iben på Twitter, så brug, brug Twitter på netværk. Altså det er fantastisk for at finde relevante mennesker, for du kan begynde med at bare søge øh, äh, på øh, ord, som er gør med jer, frivillige, meldspil, og så begynde at føde de der mennesker, retweet dem, mention dem. Jeg kan sige, at mange af jer laver en fremragende arbejde på det. Iben laver en fantastisk arbejde på det. Og så man, man skaber så en rigtig god Go Network på den måde. Man kan, en anden tool, man kan bruge, er Topsy. Men så kan se her, det kan man have ser på socialøkonomi, så kan man have på alt, og hvem er influencers, og, og så man begynder at, at følge dem på den måde. LinkedIn, vi bruger det for at finde øh, leads og prospects øh, mist, altså som selvtanke, men også det er vigtigt at være medlem af relevante gruppe. Øh, medierne har gør rigtig godt arbejde der. Trine er altid altså, i, i de der gode grupper og skabe øh, en diskussion, og, så, og det er der, at man så laver også netværk igen. Øh, meget kort med Google+, Plus. Der er ikke så mange mennesker i Google+, Plus, men jeg vil kraftigt anbefale at bruge det alligevel, for det hjælper meget til øh, jeres øh, search engine optimization, det vil sige, at øh, det hjælper, I, I skubber frem i resultaterne, og nogle gange faktisk jeres post på Google+, Plus kan blive fundet på Google. Så det er meget, meget vigtigt, når I alligevel gør noget til Facebook, gør det også på Google+, Plus, en mega cool ting, man kunne lave på Google+, Plus, og nogle af jer kunne faktisk Bruder, der, der, vi, øh, man kalder hangouts, man faktisk kan sende, man streame live øh, på nettet og invitere andre mennesker at deltage i den beta. Vi kunne for eksempel den der på en, øh, ligesom en hangout, og er andre mennesker, som, øh, som deltager. Og nogle af de store virksomheder begynder at bruge det, men i realitet, hvad der er vigtigt, er, at er du har nogle content, nogle værdifulde ting at snakke om. Så det er faktisk en god redskab. what, uh, what not to miss. Um, det er again igjen de der tingene jeg har sagt. Sørg for at sosial er integrert med deres forretningsplan. Det er, a en, det er ikke en ting med seg meaning for the gi mening for deres forretningsplan. Lav alltid content, uh, fordi folk gilder ikke uh, og, og bare kikk til noen som det, det er ikke interessant. Prøv å tenke hva Stay true to your story. eltil, altså det er, uh, øh, tænk, og igen med social økonomisk visum, det er en fordel, vi har, og vi skal bruge det mere og mere, og så fortælle den historie, og øh, kom igennem den historie. Have nogle klar og målbare mål, og mål igen og igen, og så ajustere den der strategi uh, på de der mål. Planlæg til, og brug kun det rigtige til. Altså planlæg, planlægning hjælper og brug ikke så meget til, men også non gang meeting brug formal til på de sosiale medier igen, som en fokuserer og sin tenk, hvordan kan vi så skabe verdi og så bruke det på den rette målet. Det, det var det. Eh, I kan følge oss på Twitter og Facebook og, og Google+. Der var vi her, og takk for